Halo guys. What? E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se huh? muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Bella ciao. Waktu boyaka kita kan sini main kita solo dulu guys teman saya ada guys wah mantap wise nice mana itu tadi wah ini dia naik ke atas naik ke atas oh ada pemukul oh tasnya ya, eh, teman saya nih ke tasnya lari kemana kau cil jangan main-main dengan saya cil apa tuh gue gak tau cah Gak pro di sini guys mana lagi nih mana-mana kita cari terus musuh untuk Octobo ya hmm. ini dah kau jangan main-main lah semuanya. Auto Boy ya banyak lagi kita kau kill lagi bawa oh helm helm di situ ini apa nih pokar ini tukar guys hampir menang sama aduh duh, duh, duh, jangan aku masuk anjir brengsek kali Oke sekali Halo, cil-cil. Aduh keluar suaranya guys halo chill chill halo chill kecil kecilku ada kecil gini berbayar ngelag-ngelag ke lag aduh no no no fuck damn fucking it <sighs> ah mana seringan empat guys kali atas oh enggak ada guys kebab lagi di atas wah nggak ada susah nih gebab guys gebab mana sih lelah wah aduh dari ganti nggak ada deh hmm. suaranya